hi guys welcome to my new YouTube channel তো আজি এটা টপিক লৈ আহিছোঁ এইটো টেকনিকেল টপিক হয় মইতো জানে মানে মোৰ লগৰীয়াবিলাকে জানে যে মই জে চি বি চলাওঁ তো জে চি বি চলালে মানে বহুত কিবা কিবি জানিব লগা হয় তো মানে কি হৈছে কি মোৰ জে চি বিখন আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই ইয়াৰ বেটেৰীটো ডাউন হৈছে তো মই ইয়াক মানে ইয়াত বেটেৰী যিটো বেটেৰী আছে সেইটো বাৰ ভল্টৰ বেটেৰী হয় এইটো মই এতিয়া যিহেতু সেইটো বেটেৰী মানে ডাউন হৈছে তো মই ডাবল বেটেৰী কৰি ষ্টাৰ্ট কৰিম তো আপোনালোকে চাই থাককচোন কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মই তো পোনপ্ৰথমতে আমি এবাৰ দুবাৰ চেল্ফ মাৰি চাম তাৰপিছত নহ'লে আমি বেলেগ এটা প্ৰচেছ কৰি পাই আছোঁ ঠিক আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰ একেবাৰে ল' হৈ আছে মেচিনটো মানে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই যোৱাকালি কৰিছিলোঁ আজি কৰা হোৱা নাই আজি কৰিব আহিলেও একদম ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই মেচিনটো কাম বিশেষ চলা নাই তথাপিও মেচিনটো ষ্টাৰ্ট নিদিলে মানে প্ৰব্লেম হ'ব এইটো সুধি ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ দেৰি অ' দেৰি নকৰি ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিব সেইটো একেবাৰে পাৱাৰ নহৈছে নাই ডাবল পেটি কৰিবই লাগিব বলক আমি ডাবল পেটি কেনেকৈ কৰে মই শিকাই আছোঁ আপোনালোককো অকল জে চি বিতে বুলি নহয় যদি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে কিছুমান বেলেগ গাড়ীটো সেনেকুৱা হয় যে মানে চিংগুল বেটেৰীত যেতিয়া বেটেৰীটো ডাউন হৈ যায় ষ্টাৰ্ট নহয় সেইটো বেটেৰীতে হৈ যায় যদি বেটেৰীটো ৰিচাৰ্জ কৰা হয় মানে আমি বনেক খুলি ল'লোঁ ইয়াৰ প্ৰথমত ইয়াৰ হৈছে ইয়াৰ বেটেৰী বেটেৰীৰ পজিটিভ এইটো নিগেটিভ পুলিবিলাক চাই লওঁ প্ৰথমতে দেখা পাইছে পুলিবিলাক ইমানো বেয়া হোৱা নাই ঠিকেই আছে সেইটো ঠিকেই আছে মানে কি হ'ল যোৱাকালি মানে ইয়াত মোৰ বেটেৰী যিটো আপোনাৰ ডিষ্টিল ৱাটাৰ থাকে পানী থাকে ভিতৰত এই পানীটো মই ৰিফিল কৰিছিলোঁ মানে পানী কমি গৈছিলে তাৰপিছত আপোনাৰ মই মেচিনটো আৰু ষ্টাৰ্ট কৰি চোৱা নহ'ল সেইটো কাৰণে এই ৰাতিপুৱা ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে এতিয়া যদি এবাৰ ডাবল বেটেৰী কৰি ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ তাৰপিছত আৰু প্ৰব্লেমটো নহয় এয়া দেখা পাইছে আজিকালি বেটেৰীবিলাকৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ থাকে ভালেই আছেনে নাই বেটেৰীটো গম পায় ইয়াত আপোনাৰ ইণ্ডিকেট কৰে হয় এইটো আপোনাৰ গৰু মাজত ৰেড আছে বেটেৰী গুড দেখুৱাই আছে এইটো চিম্পলটো দেখা পাইছে বেটেৰী হোৱাইটৰ মাজত ৰেড আছে বেটেৰী ডিচাৰ্জ দেখুৱাই আছে আৰু এইটো দেখুৱাই আছে আপোনাৰ ৰেড মাজত হ'ল ইয়াত মানে এইটো চিম্বল দেখুৱাই আছিলে কালি যোৱাকালি ল' লিকুইড লেভেল আপোনাক ৰিফিল কৰি দিলোঁ এইটো হৈছে ইয়াৰ ইণ্ডিকেটৰ এইটো ভালকৈ সেনেকৈ চালে কেমেৰাত হয়তো আপোনালোকে দেখা পোৱা নাই কিন্তু ইয়াত ভালকৈ চালে গম পায় এইটো ইণ্ডিকেট কৰি থাকে বেটেৰীটো হেল্ডি আছে নে কি হয় তো দেৰি নকৰিব অলপ আমি বেটেৰীটো প্ৰথমতে ডাবল বেটেৰী কৰোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে মোক লাগিব এটা কিমান হয় এইটো বাৰ নম্বৰ বল্ড হয় এইটো খুলিব লাগিব যিকোনো এটা পইণ্ট খুলি ল'ব লাগিব ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ইয়াতে এইটো টুল বক্সত ৰাখি দিছিলোঁ প্ৰথমতে আছে এইটো আপোনাৰ হয় এইটো আপোনাৰ বাৰ বাৰ তেৰ পানা হয় এইটো হ'লে হৈ যাব তো এইটো মই আপোনাৰ ৰেঞ্চ লৈ আনিলোঁ এতিয়া মই ইয়াৰ নিগেটিভ পইণ্টটো খুলি ল'ম প্ৰথমতে নিগেটিভ বা পজিটিভ খুলিলে হ'ল বাট মানে মোৰ এইটো কি হৈছে এইটো বল্ট যে আপোনাৰ আছে এইটো বেয়া হৈছে অলপ মামৰে হোৱাৰ নিচিনা খোলাত অসুবিধা হ'ব চ' মই এইটোৱে খুলি ল'ম প্ৰথমতে নিগেটিভ নিগেটিভ পইণ্টটো খুলি ল'ম আৰু খোলোতে ধ্যান ৰাখিব যে ৰেঞ্চটো এনেকৈ গৈ যদি ইয়াৰ বডিত লাগি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ স্পাৰ্ক হ'ব স্পাৰ্ক হোৱাৰ পিছত কেতিয়াবা বেটেৰী ব্ৰাছটো হয় এনেকুৱা নকৰিব এনেকৈ ব্ৰেঞ্চ ধুনীয়াকৈ হাতেৰে এনেকৈ ধৰি ল'ব তেতিয়া বডিত তাৰ টাচ নহয় কাৰণ অলৰেডি তাৰ আৰ্থিংটো পাই আছে যদি এনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে বেটেৰী ব্ৰাছ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে তো আমি অলৰেডি অলমষ্ট মানে ইয়াক লুজ কৰি ল'লোঁ ইয়াক মই খুলি ল'ম এনেকৈ এতিয়া হৈ গ'ল আমাৰ খুলি লোৱা এটা ইয়াত এতিয়া লাগিব আৰু এটা নেক্সট বেলেগ বেলেগ বেটেৰী এটা লাগিব বাৰ ভল্টৰ বেটেৰী আমি সেইটো লৈ আনো ইয়াৰ যিটো আমি নিগেটিভ পইণ্ট খুলি লৈছিলোঁ সেই পইণ্টটো আপোনাৰ এইটো বেটেৰীৰ যিটো মানে এক্সটাৰ্ণেল এইটো এড কৰা গৈছে এইটোত আপোনাৰ নিগেটিভ পইণ্টত লগাব লাগিব ফাইনেলি টাইট কৰি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমাৰ যিটো নিগেটিভ কিবা পজিটিভ পইণ্ট আছে টাৰ্মিনাৰ লগোৱা হৈ আছে অলৰেডি এই টাৰ্মিনাৰটো সেইটো বেটেৰীৰ আপোনাৰ নিগেটিভ পইণ্টত লগাব লাগিব দেখিছে ইয়াৰ স্পাৰ্ক কৰিছে লগোৱাৰ লগে লগে ত' অলমষ্ট ৰেডি এতিয়া চাবি পকাই দিলেই হ'ল জাষ্ট ত' ইয়াৰ আগত ৰ'ব আমাৰ এজন অপৰেটাৰ ডাঙৰীয়া আছে তেখেতকো দেখুৱাই আছোঁ ত' এখেতে এতিয়া চেল্ফ মাৰি দিব মাৰাৰ লগে লগে গাড়ী ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ইফালে অলমষ্ট ৰেডি ৰেডি ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব বেয়া পালে ডিছলাইক কৰি দিব কথা নাই কোনো কথা নাই মানে আপোনালোকৰ কথা বেয়া পালে মানে আমি বেয়া নাপাম আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' এনেকুৱা টেকনিকেল ভিডিঅ' আহি থাকিব আপোনালোকে যদি ভাল পায় ভাল পাইছে আপোনালোকে ঘণ্টা বদামটো বাজি দিব তেতিয়া আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ অ'কে